Pensa eu Esses que inventaste nos faz tremer Saquei pela luz do site no agradecer É tão, é tão poderoso o flash Desses que inventaste nos faz tremer Saquei pela luz do site do agradecer Cantar, cantar distância sol de novo sul Vento me procura Amar Não padecer é Agradecer Que a graça é irá Doce Só que pela cruz santo agradecer É Então podemos o flash Desses que ganhaste nos faz tremer Só que sai cruz tu agradecer

É tão poderoso o flash Esses milionários faz entender Saquei pela luz do sacro agradecer E é tão Se tem sangue Deus comigo Não corro perigo, não é há solidão Desjusto, você amigo, não dá preciso que me marche os pais meu Já luz do pensar tudo agradecer E Então, então o poderoso flash Preciso que mexe nos pais meu Já luz do pensar tudo agradecer